kutoa pesa kwa mfuko ya mwananchi kwa kuhakikisha kwamba kila mtu kazi ni kazi. Si mumesikia tumesema hivyo? Tumesema kazi ni nini? Kazi ni nini? Tumesema tutahakikisha ya kwamba kila mtu anafanya biashara na ako na pesa ya kufanya hiyo biashara, na wale wote wanatafuta mikopo hasa wananchi wa kawaida ambao hawajulikani kwa mabank, ambao hawana security, tutawasaidia ili waweze kupata pesa ya kuendesha biashara zao, ndio tuweze kuweka pesa kwa mfuko ya kila mwananchi, hasa wale wananchi wako chini. Na tumesema tunaanza na hawa ambao hawajulikani, hawa wananchi ambao ni wa chini hawa, kwa sababu tunaamini tukimshughulikia mwananchi ambaye yako chini, wale wa juu watajipanga. Mnanielewa? Tunasema tunaanza pale chini kwa bottom, alafu tunaenda up, yaani bottom bottom bottom bottom. Wapo watu wa bottom hapa? hapa? Nione watu wa bottom up, bottom up, bottom. Jambo la tatu Tumesema tunaweka pesa ya serikali kwa kilimo na ufugaji. Tunahakikisha ya kwamba ile factory tumejenga hapa Narok, factory ya mambo ya kichinjio na factory ya mambo ya ngozi. Mimi nataka niwaambie watu wa Narok, wafugaji wa Kenya, mahali tutatoa nafasi za kazi mahali tutaongeza pesa kwa mfuko ya mfugaji na mkulima ni kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia katika kilimo muweze kupata chakula ya ng'ombe zenu kwa njia ambayo ni bei ya nafuu. Badala ya kuuza ng'ombe yako ikiwa na kilo mia moja, tunataka uuze ng'ombe yako ikiwa na kilo mia tano na tutahakikisha kwamba mambo ya feedlot hapa Narok tuhakikishe ya kwamba kuna feedlot ambayo itasimamiwa na serikali pamoja na county government yenu, ili kila mkulima na mfugaji tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, tuhakikishe ya kwamba mko na ng'ombe ya sawasawa, tupange mambo ya feedlot, ndio kila mkulima na mfugaji tumwekee pesa kwa mfuko yake kwa sababu amepata bei ya sawasawa ya mazao yake na amepata bei ya sawasawa kwa mifugo yake.